Minsan ang sitio Kabandaan, Barota Nuevo, Iloilo. saúde que aqui já. Remix. Sama-sama

Minsan ang sitio Kabandaan, Barotan Nuevo, Iloilo.